bancos suíços vão bloquear as contas de brasileiros não legalizadas. Bom dia, meu nome é Isenzo Caputo, sou advogado bancário suíço, tenho longa experiência com programas de declaração voluntária de outros países como Itália, Alemanha, Estados Unidos da América, etc, etc. Agora é a vez do Brasil. Na última semana, Argentina e Itália reativaram seus programas de legalização. Vou contar para você o que aconteceu com as pessoas que não legalizaram suas contas secretas no passado. Esta é uma informação muito importante. Por isso, preste muita atenção. Se você é um brasileiro com conta numerada na Suíça, este vídeo é para você. eu sou Enzo Caputo com SwissBankingLawyers.com. Italianos e alemães que não aderiram ao programa semelhante ao HERCT, ao ERICT, tiveram suas contas bloqueadas, bloqueadas. O motivo, a Suíça aderiu aos acordos da OCDE e assinou acordos de troca automática de informações bancárias. Para aqueles que não se legalizaram, a resposta dos bancos suíços foi e será muito dura. As contas passaram a ser administradas por um departamento especial do banco, chamado de Exit Desk, o departamento de saída. Os investimentos em dólar foram convertidos em francos suíços e sem administrar bancário. Basicamente, o titular perdeu o controle dos ativos. Além disso, o dinheiro ficou congelado, bloqueado, não podendo ser movimentado por estas pessoas uma vez que se travava de patrimônio não declarado. Este é o cenário que aguarda os brasileiros que não se adequaram ao regime do HERCT imediatamente. O governo e os bancos suíços declaram oficialmente a Weißgeldstrategie. In alemán Weißgeldstrategie significa tolerancia zero para patrimonio no declarados. Tolerancia zero para patrimonios no declarados. Inclusive, o accordo Brasile-Suiza fu assinato il 23 di novembre del 2015 in Brasilia, capitale Brasile. Ha un video no YouTube che eh, Christoph Schelling, del Dipartimento Federale di Finanze Suizo, e Jorge Rachid, secretário da Receita Federal em Brasília, demonstraram a intenção dos países. As contas serão reveladas. Sua conta será bloqueada e você poderá ir para a prisão. Aderir é obrigatório. Não perca tempo. Haja antes que seja muito tarde. Evite ser un criminoso no futuro. Evite ser un criminoso no futuro. Nós temos a solução. Somos uma equipe de advogados suíços e brasileiros. Eu trabalho em cooperação diária, todo dia, com o professor Simões Bata, advogado tributário internacional em São Paulo, para ajudar os clientes mais sofisticados. Por isso é importante saber que você pode manter sua conta na Suíça de forma declarada, de forma oficial, de forma legalizada e administrada por uma equipe de profissionais especializados como nós outros. Faremos a sua declaração para o RECT, para o RICT, a rectificação de seu imposto de renda e o planejamento tributário para o futuro de seu investimento. O planejamento tributário é mais importante Graças ao nosso planejamento, você economizará muito dinheiro. Tudo 100% legalizado e é sem riscos. Pegue o telefone e disque 4404 Vamos discutir sua situação com total sigilo. Tenha um dia maravilhoso. Obrigado.